ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ Rakshith from R K days ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜನ ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಅಥವಾ ರಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಮೂರು ಜನ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು ಆ ನೀರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಬಂಡೆಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಅಥವಾ ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನವೂ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಮನ ಚಿಲುವೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ per head ten rupees charge ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ಬೋದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದೇ ಆ ಪಾರ್ಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೂ ಹತ್ತತ್ರನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವಪ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ ಅವಕ್ಕಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಾಮದ ಚಿಲುಮೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಬಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಟೋನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ದುರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ರು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಭೋಗ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಮಚಿಲುಮೆ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರಾಯನದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎರಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ನದಿನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ರಾಗೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ಐದೂವರೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಮರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ವಾರದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ take care bye see you